Так, друзья, всем привет! У нас сегодня, короче, одне событие за другим. Пока з усім справились. Сейчас нам надо наготавливать пол на щелевых полах сарай. Потому що вже далі терпіти нікуди. Тут вони вже не вміщаються, в сараї душегубка і треба максимум, максимум побыстрей е, убрати на готовий цей сарай і викачати. і переводить їх сюди. Ну це ми сьогодні прям не зробимо. Ну Сьогодні займаємося підготовительною роботою і треба поставити зараз перегородку. Ось вона. І починати трошки обмітати, білити, вимивати щіля на одній половині, потім їх уберемо на другу половину, а тут все наготовим, викачимо і переведемо тих. І також у нас сьогодні дзвонив мені чоловік, він той раніше дзвонив, там не знаю скільки неділь назад, е, хоче купити свинку, лінду на Дніпро. А це сьогодні позвонив, підтвердив, каже, приїду, ну, думав до Нового року, ну приїде після Нового року, туди числа 5 10 і забере лінду. А нам якраз хорошо. Я думав чотирьох оставлять, три кабанчика і одну свинку. якраз е, одну свинку оставлю Лінду. І Лінда поїде в нас на Дніпропетровськ. І також я своїх свиноматок, ефок, коли я купляв своїх ефок, я своїх е, свиноматок вакцинірую після того, як купив ефок, бо мені сказали, ефок обов'язково вакциніруй, бо вони з комплексу вакциніровані, то їх треба вакцинувати. А я беру дозу на е, е, то вакцину на 10 доз, а в мене всього, грубо говоря, 5 свиноматок. 5, да? Дві ефки, нюрка, київлянка, обізянка. 5 свиноматок. І ще 4 виходить, дози в мене я їх буду просто викидувати. А так я провакцинірую зразу і лінду. Він то ще цього не знає, ну тепер буде знати, може подивитися цей ролик. Тобто забере і лінду. Зараз будемо якось ставити перегородку, і щоб їх подвинути в одну половинку. А там я буду обмітати, наготавлюватися. Так що у нас сьогодні і вакцинація. Ну вакцинацію я показувати не буду, там нічого такого немає, таких здорових шприцяк і різко з розгону штрикаєш її і все. Ну, ну тобто вже наработано. Я ж приці заказав усилені, тому що і так же ж е, подокалюю проглистогоню других поросят білих. Що, поперхнулось? Так, тепер що? У нас тут вже зараз раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук. Вісім е, голов залишилося. А я не пам'ятаю, я останній ролик робив 10 було голов. А сейчас осталось только 8. Ай, не шипи. Вика, ти йди в той угол. В отой. Де? Та то я не тобі, то я їй. Вона стала і двері. Давай в той, дай, вони не мішатимуть тобі. Вони вже просто бояться, я з вірьовки заходжу і вони вже знають, що їх, вони кудись іщезають. Слідуще зараз піде ось оця, по-моєму. Завтра оця, а потім післязавтра тільки оця. І так. Оставимо, я скажу, тільки три кабана і лінду. Зараз я ставлю ось сюди перегородку, щоб тут навести порядок. Повимітаємо по білим, пліти вимиємо, а потім я їх сюди і опять перегородку тут наготовимося і перегонимо тих. Так, вам все понятно? Зараз буду пробувати ставити перегородку. Як вони знаходяться вік, може віник тобі дати і вони будуть до тебе всі йти за віником. На. О, вони якраз. Ідіть сюди. Ти отак мотиляй по віником, вони побачать. Ось Лінда. Он. О, о, о. І хай вони йдуть до тебе, типу, як, а я зараз різко перегородку. Так, а ну тікай виходить нельзя. Ви що? Давай туда. Бежи туда. Ушать, бежи. Вот так. Во. Вот так. Давай, давай, давай, давай. Давай, уходь. Уходим. Вот так. Во. И вот так. Раз. Сейчас мы трошки дальше сделаем. так. О, Сейчас. От, єсть. І тепер втора половина. Давно я її не ставив. Ой. Вот так. Там залізло перше. Все, все, все. Давай. Тикай, тикай, ка, ка, ка. Сейчас. Надо равномерно ставить их. О! Влезло там? Нет. Ага, чи выгнуло? А ну туда в угол отходь. Ну, сейчас я молоток возьму. Видать, чуть-чуть там арматурка вигнулась. О, а так буде получше. Сейчас я возьму арматуру, этот, монтировку. Хорошо посадим все. Ну, монтировки рядом нема, уголком. Так, що тут у вас? О! Все. А тут вона там чуть-чуть вигнулась арматура, штиль у мене. Видать, вона ж давно перегородка валялась, де попала. Тут все у нас. Все. О. От тепер. Ну, їх так і виводить хорошо. Маленька раз. Ну так, да, вони ж поки тут будуть. Все. А то ж мені писали. А як же ж ти будеш убирати? Вони там. Ось отак. Ось вони відгорожені. Ми зараз все водою тут зальємо. Воно все провалиться, вичистимо, вимиємо. Стіни повимиваємо, розмочимо. Також побілку. Ну, побілку я не знаю, чи білити треба, бо воно виходить, вони ж то не терлися в побілку, воно побілене просто що пиль. От, бачите, пиляка. Пиляка. А такого страшного тут і нічого й нема. Отак. Отак. О. А вони вже і забули, що тут перегородка в них стояла. Хоча це було недавно. О, а так ось. І не треба нічого, може й білить. Ну, може так койде попідбілювати. А так же дивіться. Красотість пожалуйста. О! Все. Ні, підбілити треба буде трошки, ну не сильно. Так, об... обновить, дай. Ну Да. Ой, пожалуйста. Побілка прямо на глазах. Со слезами на глазах. Пожалуйста. О. А так ось. І потім ми ту половину другу так само вберемо і все. От, тут, бачите, сухо, пиль літає, а туди в ту половину не зайдеш, заходиш, душегубка така, прям дихати нічим. Витяжок нема, їх багато, друг на другому, вони ростуть. І ми вирішили, що давай не тягнути резину, давай тут убираємо, цих сюди, викачуємо і потім тих сюди, бо вже далі ждати нічого. Ось оце вони її можуть підняти, то в мене тут просверлені такі спеціальні дирочки, куди можна закрутити болт. І вони її не піднімуть. Саму перегородку. Для них це щось дикость, новость. Ну, типа, укоротили преграду. Ну, а для нас удобство. Зараз я стремянку сюди принесу, щоб верх теж эти познімати мухоловки оці всі. І отут аж тоже пиляка. Ну да. Надо все вимітати. Надо стремянку сюди нести. Коротше, отак. Э, Кюрхера в мене немає. Хто спрашував, як я буду мити поли. Розмачуємо шланги раза два, три, може чотири, може і п'ять, ну як розмочиться. І просто ось такою жорсткою е, зеленою мітлою, ось вона, ну така жорстка. Просто потерла і воно все провалюється і чисто-чиста плита. Да, керхером лучше, керхер ми купимо обов'язково, ну просто що не зараз мгновенно. Купимо, я думаю, купимо з часом. І також я що жалію, е, якби це я вже зрозумів. Я й думав, я про це казав раніше, думав робити, що треба було мені робити. Як щелевий пол, то треба було десь, от, допустим, в цьому районі або з тої сторони трубу зробити, щоб якщо машина приїде викачувати, в трубу сунули в яму і викачав. Ну, к примеру, а так мені треба знімати плиту. Да, я то зараз плиту зніму Тут пусто буде, нічого не мішатиме. А як ті піднімуться 22 штуки, вони ж ростуть намного більше. Тобто мені буде невдобно. Е, я то й придумаю місті з ними. Отак, допустимо. Е, а ну, тікайте. Давай. Ось, к примеру, я так відкрив. Тут у мене теж буде е, перегородка. Ось тут поставив, все, зафіксував, пліту одвинув там на атак сюди наверх і качай. Я то так і зроблю. Ну просто це неудобство. А хто думає робити собі так само, робіть зразу, щоб снаружи машина під'їхала, асінізатор, ви всунули з боку, там все він до дна, не до дна. Вам там місяць-два поки перебуть, щоб е, доубирати їх на м'ясо, якщо не хватить. Бо в мене ці намного краще ростуть, ці всі що нова партія. Я думаю, нам прийдеться обирати іменно в те время, як вони ще будуть всі тут. Ну а так отак, ну звісно удобно, хорошо. Мені оце щелеві це просто красота із э, красот. Дуже удобно. Ми всі, Вся сім'я для нас це щелеві полиця. все. На щелеві поли дуже удобно, комфортно, класно. На новому сараї нам щелеві не треба, мені писали, на новий зроби. Мені там не треба щелевий пол, там свиноматки, там не так багато відходів одних і поросята, вони не ну, поросята краще як на ровному получимо, на таких щільових. Може треба їм щільові, ну пластмаси. Ну, я цього робити не буду. Тобто отак. А тут у нас Ось, тут трошки е, видих ось уже. Оце ми відкриваємо. Тут відкриваєш Парілка йде. Пар такий, сюди зайти не заходиш, зразу <laughs> кашить хочеться, душегубка. І оце їм теж воно так само дихається, як і нам. Тому оце ж їх побистріє відсюди, бо тут вже вони друг на друге сидять і ростуть хорошо. Слава Богу, що так ростуть, і їдять хорошо, ну просто що треба їх вже відсюди убирати. Маленькі наші, вроді би понос прекращається стабілізуються, їдять хорошо. Я їм насипаю предстарт. Вони ще поки предстарт, нічого не бадяжим, не мішаємо. Тобто отак, оце ждемо, не дождемося, щоб швидше туди. А воно ще зараз е, одна за одною ріжемо, одна за одною ріжемо і і реалізація, відправка, фасовка. Це не так швидко. От е, Я дивлюся, як віки, за, ну, там, вона з вечора. Починає там розподіляти, хто що по заказу. І люди ж проплачують там то, а можна тут додати, а те убавити, те треба, те не треба, сало таке, і товстіше. І оце куча людей, отаке, це там цілий вечір отака голова у моєї жінки. Ну і тим не менше, в неї навик є, вона реалізатор. І скільки год проробила і в нашому магазині реалізаторами і до нашого магазину вона робила і у своєї мами. Скільки від год? 10 років. Тобто в неї оце навик є. Тут не так не кожен справа. Я скажу, що так хто надумає взятися за це, це дуже тяжело. Оце все роз, розсортувати, і закази розподіляти, тому що ж людей багато, а 4 галяшки, а є, що 10 людей заказав. Вроді би і м'ясо є, і сало, той би людей не відправить, галяшки не вистачає. Тож якось договариваємося, ну там вже, ну вроді би все нормально всі, всі, всім все відправляємо. Іде очередь, іде не заб, ну, незаконне забув. Да, ну, я я не думав, що так буде багато заказів. Ну, заказів це просто. Я навіть треба буде посчитати, скільки їх сотень, і вам потім сказати. Ну тут уже недовго залишилося, я думаю, туди-сюди. Ну, звісно, весь місяць чи більше напряження. Напряження постійно робимо, робимо, робимо, робимо. А тут ще ось, що вже тут і далі. Э, ти ж казав, буду строїти. Я говорю, ти не будеш строїти. Ну так, мені я Віки кажу, та буду строїти, кажу. Зарізав а другий день. Я кажу їй, та я що там зарізав, а потім займаюся ангаром. Вона ні, ні, ангар бросай, давай займатися тільки цим, бо ти не зможеш. А я думав, що воно дійсно не недостроїк. І от зараз ми вийшли убирати ту ж половину, все наводить там порядок. І цих відкрили, тут поубирали, бо їм треба чистити раз за 4 в день. І коротше, оце отак. Зараз позвоню. Це ми сьогодні вже все відправляли, там багато ділов зробили. І приїхав ще чоловік, теж заказував з Харкова м'ясо і сало. Він приїхав, ми його встріли відпустили і він уїхав. Ну, коротше, отак. І також спрашував мене по зерну, по зернової групі, як я купляючи свої поля. Полей в мене своїх немає, техніки немає, нічого немає, я все купляю, але купляю по сезону, як іде уборка, воно тоді трошки дешевше, тим більше, якщо берете багатенько, можна договоритися дешевше. Ми взяли цей год е, більше, ніж 50 тонн. І також мене спрашивали, де ти держиш 50 тонн. У мене тут забиті біг-беги, оцей вагон, було там у бойні, ну там уже забрав, в гаражі ще трошки є біг бігбеги. І також пойдемте покажу і сам заодно гляну, що там ми ще не з'їли. Я ось іще столи розібрати е, ніколи ці козлики, де ферми варили. Оцей вагон вже повний, там, е, хто повний, ми робили спеціально для зерна. Бетонірували, обшивали низ металом, щоб миші опускали, щоб миші не лазили. Ну, Запаха мишей взагалі нема. Вон пакетики лежать, бачите? А, ось. Нету їх. Нема мишей. Даже Вон всі цілі пакети. Ага. А що це доски? Чи вони грязні були? Як вона плісне, все равно. Ні, ось, а, це грязні були. Це грязні були. Ось, покажи, як ми хранимо. Ось тут 18 тонн е, пшениці. Пшениця, дивіться яка. Пшениця як сльоза. Оця пшениця, перша партія, це було в нас, по-моєму, 25 тонн чи 23 щось таке. І оце оця. По-моєму, навіть хто нам робив експертизу цієї пшениці і той? Це Старовєровка Олексій. Це другого сорта пшениця. Він здавав свою і мою брав два е, образця. Цю і ще там є. І каже, ця вторий сорт. Ну, хороша пшениця, її можна і на муку. Ну, а та хужіше. Ну, я ту першу даю, а ця і далі. Тобто оця у мене така ще є в гаражі. Там не знаю, тон 6, мабуть, 7. Оце дві сварки е, гавкнуло на ангарі. Оці дві. Там вентилятор полетів, там ще щось, їх треба робити. Це е, був перепад електроенергії, тоді воно це все почалося. І... А ми не поймемо, що таке, думали, сварками проблема. І коротше, сварки дві навернулися. Одна сварка, той, що ми варимо, вона теж навернулася, просто е, там вентилятор навернувся. Вентилятор я заказував, привезли. Я його поставив і робить нормально по цей день та маленька. Ну ось, ангар тут буде. І тут аж так же, коли ми зробимо ангар. От ми вже зробили ангар, все нормально. І тут у мене виходить відділений такий типу, маленький дворик. Ось отут. У мене основний двор це хоз двор усе, а основний двор там, е, як заходиш в дом. З передніх ворот, а то у мене задні ворота. І от отут до ангара ми тут же хочемо зробити Тут якусь таку беседку поставити, порядки понаводити, е, все тут поміняти е, забор. І забор теж хочу по периметру поміняти, ну просто частями постепенно. І будемо теж наводити порядки тут. Постепенно, вже як тут все достроїмо це. Коротше, отак. Може не треба було три дерева тут садити, так? Да? Щось ми <laughs> посадили а тоді. Ну, якщо що пере... Ну да, якщо що пересадимо. Ну, коротше, отак. Ось вже поварені профільки. І на на низа ферм, що треба проганяти. Треба поварити, покрасити. Ну, коротше, цим всім треба займатися. Ну, це доробимо, з тюленями розберемося, а потім вже. Этот. Я б підальше ролик би знімав би вам там, в тому сарай, ну хай вже потім, бо я зараз тут порозмачуємося і піду вакцинувати усіх, е, лінду провакцинірую і буду відглистакувати оцим этим. А це десь час, який піде. Зараз вони отак бігатимуть кожної клітки, тобто треба не спіша, постепенно, постепенно і коротше отак. Так що всім спасибо за внимание. До следующего выпуска. Пока.